dalam beberapa ayat Allah ayat ilayal masir kepada akulah tempat kembali kamu jadi kita ni dididik diasuh dan diajar supaya kecek sokmo royak sokmo kepada diri kita kata kita kena kembali kena kelik kepada Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ayat 39 sampai 42 surah al-qasas sudah beberapa kali kita baca ayat ni yang menunjukkan bahawa takabur dan besar angkuh Firaun dan orang-orangnya tapi akhir sekali mereka itu di tergelar di dalam air iaitu air laut lepas mereka tidak di ditolong mereka tidak diberi pertolongan walaupun sedikit serta dengan di dunia dan akhirat dilaknat dan dijamin neraka bagi mereka ayat 39 walaupun kita baca dah baca sekali lagi dan berlaku sombong takaburlah Firaun dan tenteranya di negeri itu dengan tidak ada alasan yang benar maknanya buat rusak di atas muka bumi tak terima ajaran Allah ajaran Nabi lepas tu buat mengikut hawa nafsu dan mereka menyengka bahawa mereka tidak akan dikembalikan kepada kami Ini yang panggil buku besar manusia yang duk bubuh dalam hati dia dalam perasaan dia dia tidak akan kembali kepada Allah Maknanya kalau mati pun mati tidak akan klik kepada Allah. Sedangkan dalam ajaran Islam ni diajar inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita hidup, kita mati, kita makan, kita gapo semua lillah belaka dan kita semua akan kembali kepada Allah. Dalam beberapa ayat Allah ayat ilayyal masir kepada akulah tempat kembali kamu jadi kita ni dididik diasuh dan diajar supaya kecek sokmo royak sokmo kepada diri kita kata kita kena kembali kena pelik kepada Allah tapi Fir'aun dan orang-orangnya pada zaman itu tak ada sikit habuk di dalam hati mereka berasa nak klik kepada Allah sebab tu orang dia adanya ime dan duk kecek semua ha mati ha klik kepada Allah ha syurga ha neraka ce katanya orang tu adalah orang berime dan ciri-ciri dia nak buat benar-benar hak dosa-dosa pun dia takut sebab dia ada terikat dengan akhirat kena klik kepada Allah. Lepas tu, dia selalunya nak buat kebaikan. Ini, ha, kita orang Islam ni, bila kecek apa sahaja, dia kena sakut dengan mati, ha amalai, ha syurga, ha ni aku. Tapi, Fir'aun, orang-orangnya, tu heraya, wa zannu annahum ilayna la yurja'un. Wazannu bukan arti mereka menyengka dah. Zon dalam Quran bermaknanya yakin. Walaupun perkataan zon arti seko boleh jadi kok tu boleh jadi kok ni. Ni tu hera di dalam Quran kaha Firaun dan orang-orangnya. Lalu itulah setelah mereka banyak buat kerusak ke atas muka bumi lepas tu duk nak tamlah Nabi Musa hak ni cerita yang sudah pun kita tahu akhir sekali Allah raya fa akhadnahu wa junudahu fanabadhnahum fil yam dengan sebab itu kami mengepungnya bersama-sama tentera mengepung arti apa helok helok jadi duduk di tempat tu lah lepas tu sekali pakai mati selalu dah. Lepas tu kena mengikut sejarah. Sebab apa? Sebab Firaun dan tenteranya dok tambla Nabi Musa di tengah-tengah laut yang terbuka. Padahal kalau misalnya kita kalau kita mikir sikit, eh, bapalah laut ni terbuka terbelah jadi dua. Siapa buat laut boleh terbelah jadi dua begitu begitu mo ni. Ha tu, kalau mikir gitu padahlah tapi dak Firaun pada waktu tu dia dak nak benar bunuh Nabi Musa dan nak nak azab Bani Israel. Dia orang supaya kita tengok apa? Orang dak dak dak dak tunggu orang. Eh. Lagu-lagu mana dia kena boleh. Masuklah kok cerok mana bucu mana dia nak dia nak higak we boleh. Ha tu gitu. Akhir sekali mereka apa? tentera-tenteranya serta kami humbankan mereka ke dalam laut bermaknanya mati guling hanyung penuh cuba kita gambar laut apabila katuk semula orang puluh-puluh ribu mati sekaligus di dalam laut bersama dengan Fir'aun maka perhatikanlah bagaimana buruknya kesudahan orang-orang yang zalim dia panggil ke apa? Akibah. Akibatu zalimin. Akibah ni maknanya bantai. Kita pun selalu duk dengar wal aqibatu lil muttaqin. Apa beza lagu mana? Akibatu zalimin. Supo ya lebih kurang. Eh? Akibah tu kalau sekiranya hak molek bagi orang yang bertakwa iaitu nya syurga baik, jaya. Tapi bagi orang yang tak molek, akibah dia, iaitunya, rusak, hacur, miakor. Itu makna akibah. Allah rakyat lagi, وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ dan kami jadikan mereka ketua-ketua dalam kesesatan yang mengajak ke neraka dengan kekufurannya. Allah. Masa duduk di dunia ni dan begitulah juga orang yang bertabiat orang yang berperangai supornya Firaun dan orang-orang dia jadi ajak orang supaya sesak dan jadi kafir ataupun paksa orang supaya jadi kafir ni Allah bayak jelah-jelah katanya perangnya hak tak baik yang ada pada Firaun dan orang-orang dia pada waktu tu bukan sekadar tu dak atas dunia wa yaumal qiyamati la yunsarun dan pada hari kiamat pula mereka tidak mendapat sebarang pertolongan jangan harap katanya Allah Taala nak tolong mereka mereka tidak akan diberi pertolongan walaupun sedikit ni supaya dengan pratatra ambil moho cok bang sing namo gapo-gapo surat dak dia cok moho sainamu tak tukar dah tak wima'ah dah kalau dia nak wima'ah dia kena duduk dalam samnuan kedi hak pasai boleh torong gi mari ha ni cuba kita gambar katanya orang kalau dah sekira ada jahat ada karuk ada buat salah dengan kot mai belum pada nak pada tabtra belum pada nak sainamu boleh lagi uton gi mari go tu go ni go tu gani tapi dia cok moho siap dah ning jalan ni ayat pasal cok moho tak we maaf dah lepas tu semua orang hok tabiat perangnya supo dengan ning duk di dalam ayat ni hok teruk lagi lebih pada tu wa atba'nahum fi hadhihi dunya la'nah Allah nah dan kami iringi mereka dengan laknat di dunia ini dilaknat dilaknat semua bukan orang Firaun dan Firaun saja dah. bahkan orang-orang kafir orang-orang munafik yang Allah Taala sebut di dalam Al-Quran innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azab wala hum yunsarun ni dekat dalam Surah al baqarah sesungguhnya orang kafir dia mati dalam keadaan kafir mereka itu dilaknat oleh Allah dan malaikat dan semua setiap makhluk ni nyanyi orang kafir walaupun tamat sambo sara mana kita kena kita tak kena dia berjuruh sara mana ataupun dia jahat dia karuk dia gapo semua orang kafir duk dalam radab tu law belaka iaitu yang dilaknat oleh Allah Taala. Apabila masuk di dalam neraka sikit lagi, tidak akan diperingi azab walaupun sehari. Tidak akan diberi pertolongan walaupun sikit. Allah. Siapa siapa kau dalam ayat lain orang-orang ahli neraka, orang kafir utama sekali. Mitok supaya malaikat hendak jaga neraka ataupun malaikat hendak seksa orang dalam neraka minta hei penjaga neraka mintalah supaya Tuhan beratnya yukhaffif anna yawman minal azab supaya Allah Taala beratnya buat turun sikit degree apa api yang kuat buat turun sikit sari pada dah malaikat jawab katanya kamu akan ditambah ditambah ditambah dan tidak akan diberi pertolongan walaupun sikit ha tu orang kafir orang golongan yang kedua hak kena laknat Allah ayat di dalam Quran duk di dalam surah nur iaitu nya hubungnya dengan orang-orang munafik ayat yang panjang mula dengan la illam yantahil munafiquna wallazina fi qulubihim marad atau ha, ayat tu panjang tu hai ayat mal'unin mereka itu dilaknat duk di dalam keadaan laknat semua tu orang munafik pas kita bosannya orang-orang Islam kita yang jadi munafik sifat-sifat munafik yang ada pada orang Islam kadang-kadang lebih teruk daripada orang munafik di zaman Nabi dahulu lagi wallahu a'lam nah sebab tu kita sama sekali jangan ada walaupun sikit sifat-sifat munafik. Orang dia tak ngaji ha munafik, dia tak tahu katanya dia munafik. Tapi bagi orang hok ngaji ngaji ngaji, dia berasa takut dia jatuh di dalam munafik. Saya yakin katanya orang Islam kita hok semaya, hok ngaji, dia tak takut dia jatuh kafir. Sebab jatuh-jatuh kafir ni dia pasang dengan akidah dengan perbuatan dengan kecek pe dia tiga perkara tu ya nak akidah kecek buat jatuh kafir wa'inazubillah tapi munafik ni orang tu orang tak sedar dia tak tahu katanya dia duk buat kelakuan dia pahami dia tu jadi munafik pas munafik ni orang dilaknat oleh Allah Ta'ala terutamanya hak tu heroyak di dalam Quran eh, puak-puak munafik ni orang hak susuk kafe dia tapi dia zahirkan Islam depan orang macam gitu dilaknat oleh Allah Taala di dunia wa yaumal qiyamati hum minal maqbuhin dan pada hari kiamat pula adalah mereka dari orang-orang yang tersingkir maknanya tersingkir maknanya dibuang dijauh ha tak dalam perkataan dalam surah surah al-mulk fasuhan li ashabis sa'ir Suhkan artinya jauh dari rahmat sebab tu orang apabila dia masuk di dalam niaka terutamanya sebut di dalam ayat ashabis sa'ir sebab salah, salah satu daripada nama niaka iaitu as-sa'ir maka laknat ataupun jauh daripada rahmat bagi orang-orang ahli niaka as-sa'ir begitulah juga tersingkir dari rahmat rahmat kami dengan sehino-hinonyo makbuh makbuh artinya orang yang dihino kalau benda hak tak molek dalam bahasa Arab dia panggil qabih kalau benda molek hasan good tapi benar hak tak molek benar penuh rosak dia panggil qabih lepas tu cer tu Allah Taala royak dalam Quran kelum Firaun dan semua orang hak pasal bertabiat pasal ni adalah dihino sehino-hinonyo di hari akhirat sikit lagi Dok mana tu Dok dalam neraka Allah ni janji siap-siap dah di dalam suratul qasas Lepas pada Fir'aun mati dan orang-orang dia mati telah. Nabi Musa baru terima eh, baru terima kitab Taurat. Belum pada tu Nabi Musa tak ada baca sikit pun kitab Taurat di hadapan Fir'aun. Sebab apa? Kitab Taurat tak ada turun lagi. Nabi Musa kena gi pula ni di sebelah apa? Sebelah Tursina untuk menerima apa? kitab Taurah kena duduk sekali dengan orang-orang dia sehingga Allah Ta'ala we sesak dalam pada pasir saja 40 tahun ya, cuba kita gambar sesak dalam pada pasir kalau peru orang-orang cukup 40 tahun cuba cuba cuba gambar dia tak tahu nak pergi mana pergi kau tu tak kena pergi kau ni tak kena kena duduk sekali dalam pada pasir tang tintan situ wa umuh ti wa gapo cari cari air cari rezeki cari gapo Pak nabi Musa ni kena paca dengan puak-puak pasang kerah pala kerah kerah perut belakang puak-puak Bani Israel kego tu kego ni kego tu wa goni tak kena wa hak Nabi Musa raya gapo tak saya tunjuk tak, tak, tak saya turut Allah. Sejarah panjang Nabi Musa. Ni tu hair royak setara ni. Nanti tengok sikit lagi lah. Saya royak ni takdir-takdir saja. Nak dengar hak sungguh. Nanti Nabi Musa royak di akhirat sikit lagi. Pakak beri pung semua. Dengar cokoh. Nabi Musa duk royak. Supaya ada royak bari. Aku ni lagu ni, lagu ni. So, so, so, so, so, so. Habis cerita Musa. Ha? Cerita Nabi Nabi Yusuf pula. Royak so, so, so. Kita duk menengok dengan sikit lagi cerita hak paling betul sekali di akhirat walaupun tu hai royak dah di dalam Quran Nabi royak dalam hadis tapi kita madai yunaihikan patu orang hak hak jadi tuala koncing iaitu nya orang hak tu hasbuk di dalam Quran insyaallah sikit lagi kita akan boleh tengok tu dia dan boleh dengar daripada siang cing tua cing supaya kita pergi sampat orang ataupun kita pergi jumpa dengan orang orang tu wit apa ni ciwit dia belong pada ni masya-Allah kena pacen kau tu kena jumpa dengan orang tu pergi negeri tu wak go tu wak gani wak go tu wak gani kita pergi jumpa dengan dia kita tanya dia tolong royak sikit kalau tak si royak pan, eh, pan, apa? Eh, panjang pun royak pandak-pandak gapo getik hok hok gapo hok demo ataupun hok sedara duk tepuh kena duk pacen dengan gotu goni gotu goni cuba gaya ha tu setengah-setengah orang ada yang bagi ke kita dah kadang-kadang seje dua je tu berasa sikit banyak benda hak yang nak <clears throat> hak yang nak gaya supalah juga kita ngaji dalam Quran ni Tuhan tak ada gaya rai laiat hanya tapi boleh kita tengok sikit lagi di akhirat akhirat lah tempat yang semua orang boleh tahu benar hak betul benar hak benar walaupun sekarang ni pun siapa buat gapo-gapo you bereng na bereng lang siapa duduk wang pen siapa duduk buat gotu buat gani semua akan dibongkar akan di apa akan dibuka rahsia belako di akhirat atas dunia ni banyak rahsia yang tidak terbuka Allah dah patu ada bosan sekali ni rahsia kita Ingat malam ni. Rahsia kita akan terbuka sikit lagi. Kuih-kuihnya kita baca sendiri. Lepas tu, saya nak mengakhiri masa nak habis lah. Orang yang berhibuka rahsia orang. Orang ni beringat-beringat. Kecek popeng-popeng-popeng buka. Ha, orang tu korek-korek-korek buka, korek-buka. Orang yang pasang ni, nanti tengok di dunia sampai ke akhirat Allah Taala akan buka rahsia dia. Sehingga Nabi besar katanya siapa-siapa duk cari rahsia orang, lepas tu duk buka, nanti tengok siapa ke dalam bilik tidur dia Tuhan akan buka rahsia. Lama banget. Itu itulah. Eh insya-Allah kita sambung semula ayat yang ke-43 seterusnya wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa wasallam wassalamu alaikum warahmatullahi